умные люди есть, но в их башке тоже вирус. Допустим, умный человек посмотрел мое видео. Тужевать сказал, кто ты такой, чтобы мне советовал? Тем, тем более, что такое Архимед, как он работает, как это можно сделать. Ничего не понятно. Поэтому я сейчас попробую кратко объяснить потому что мне будет легче потом это перевести на итальянский язык. Допустим, кстати, они сходны, вот, э, итальянская система и российская, там тоже забыли за Архимеда и там, и там, и там. Забыли. У итальянцам легче, потому что Архимед итальянец. Достаточно напомнить и все. И это... Допустим, автомобиль – это финансовая система России. Убрали Архимеда. Это значит, мы убрали коробку передач, задний мост и кардан. И э, начинаем хвалить э, улучшенный мотор, еще и там какую-нибудь турбину или ядерный реактор. Но Архимеда нет. Поэтому в данном случае прибыли нет. Что такое Архимед? Это в финансовой системе или финансовая система по Архимеду. Это значит, есть точка опоры. Это значит, если мы закладываем э, в, рас, в э, затраты на, на результат 1 рубль или 1 евро, то мы получаем прибыль 100 евро то есть хватает на всех. И даже для э, вот это общее решение изготовления производств для производства. Это никто не учитывает. А она везде есть и является проблемой. Потому как, особенно в России, там все разрушили. Чтобы э, наладить производство чего-то, им нужно сделать еще одно производство, которое будет производить производные материалы для строительства производства, а также для создания. И, и в Италии такая же система. Но тут здесь легче, тут по контракту. Одна компания заключила контракт с той, которая может это делать. То и поставляет, или собирают, все нормально. Только себестоимость высокая. А после Нового года для того, чтобы сохранить евро, Центральный банк Германии собирается, не буду рассказывать много информации, но пустить э, Италию по пути Греции. То есть цены вырастут за счет уменьшения себестоимости гособлигаций цены вырастут. Факт. Да? Цены на медную проволоку выросли на 35%. А еще никто ничего не понижал. То есть шансов нет там, а здесь есть. Потому что здесь есть, работает Архимед. Силуанов – самый умный человек, на котором держится не только э, финансовая система, пенсии, но и еще и э, э, администрация президента, то в данном случае он же, две фразы. Первая такая. задание правительству. Надо повысить, надо заставить другие страны, чтобы они покупали по высоким ценам нефть. Тогда мы сможем покрыть. И вынуждены это делать. И они это сделали, правда, это ерунда, на этот день. А завтра? Сейчас э, Финансовая система. Трансмиссии нет. Э, а, вот. Тепловая электростанция. В Италии 30% э, тепловая электростанция, а 70% они покупают. Соответственно, себестоимость товара той же ручки больше ее продажной стоимости. Чем покрывать этот э, недостаток нечем. А в России есть чем. Там за счет сырья. А, опять же, вот вторая фраза, да? Э, Что-то я ее забыл, ну да ладно. Если финансовая система не имеет точки опоры, то она просто воздушный пузырь, ее можно проткнуть легко. Как Э, как делают Соединенные Штаты, да? У них самый большой автомобиль, который потребляет ядерное топливо ну, больше всех. И чтобы увеличить это топливо, им нужно уменьшить э, потребление в каких-то других странах. Франция, Украина, Северная Корея и Южная в том числе. Что они делают? Это для них это легко. Такой пример. Самолет. А где же его найти? Это старое, там в 2014 году в Киев прилетел самолет под Новый год, привез подарки. Но большие там э, ну очень много. А в этих подарках наличный доллар. После чего началась революция и гражданская война. Люди начали убивать друг друга. Такой же самолет летит в э, Северную Корею. Он еще не прилетел, но я его уже вижу. То есть в Северной Корее эти деньги раздадут армии и армия пойдет на своего вождя. Все. Но разница в чем? Э, корейцы – это не украинцы. Они просто объединятся. Северная с Южной Кореей объединятся, и все. Что-то мы отвлеклись. Значит, тепловая электростанция, она же работает без Архимеда. Вот по этому проекту. Вот он. Проект э, еще при царе, это тот именно убыточный проект, который разрушил всю финансовую систему э, Российской империи, потом Царской империи, потом Советский Союз, и сейчас еще Россию тоже пожирает и Италию. Этот же проект. В чем э, вот новый проект, да, 2017, он ничем не отличается. То есть то же самое. Если нет Архимеда, это значит, что пар, вот они нагревают воду углем, сжигают уголь, чтобы нагреть воду. Эту воду пускают, превращают в пар и дуют на магнитное поле. Это проект такой чтобы создать магнитное поле, чтобы получить <laughs> электрический ток на выходе, нужно дуть на магнитное поле. Вот кто из нас э, дурак, да? Вот если от кого-то со стороны какой-то... Ну я же не дую на магнитное поле. Еще того хуже, если взять флот, и ядерный реактор, или там атомную электростанцию. Это то же самое, только они горячим воздухом из ядерного реактора дуют на, э, на воду, если это флот, или на магнитное поле, то же самое. Затраты превышают результат в тысячи раз. Кроме того, они же убивают детей Бога. То есть атом, Атомы – это дети Бога. Он их сотворил. А тот, кто убивает детей Бога, он, конечно, будет наказан. Но вот в чем проблема. Наказаны будут не те именно, кто убивает, а все. Ну да ладно. А здесь мы ничего не сжигаем. Независимый генератор и 4 мотора. Здесь надо именно 4. Это уже для инженеров. этих моторов под нагрузкой, чтобы создать давление тока. Потому что если есть ток, а давления нет, это уже ничего нет. Не автомобиль. Это будет та же самая афера, как у э, электромобилей на батарейках. Вот теперь, я думаю, понятно, да? Если в финансовой системе нет Архимеда, прибыли быть не может. ладно. Думаю, что все понятно, потому что я забыл. А вот еще немец приходил, немец, который разговаривает на русском языке. Сразу понятно. А даже дважды одно слово немец. Тот, который умеет воровать идеи так, что никто в мире евреи рядом не стоял. Они им сделали так, что будешь рад, что ты жив остался. Потому что можно не успеть. У каждого есть время жизни. Значит, допустим, я знаю свой срок, он еще не скоро, но работоспособность всего лишь 20 лет. Вот за это время нужно успеть э, реализовать так, чтобы спасти и сохранить планету. Но в данном случае планета она сама э, сглаживает места, где э, могли бы погибнуть сотни тысяч людей. Она перед землетрясением сама подготавливает э, это место так, чтобы э, землетрясение или наводнение было меньше. Причем и солнце тоже. Вот сейчас во время урагана Ирмы время опаздывало на 6 часов. Это земной шар не вертелся. Становился, то начал опаздывать на 6 часов. А сейчас он опережает примерно на 3 часа. Это значит, что вот эти землетрясения, которые были большими на вдохе, теперь на выдохе они будут меньше, на 50% меньше. Это до 7 баллов. Вот и мы и смотрим. Допустим, Атлантический океан. 6,5 баллов. Это значит, что на этом месте э, выйдет или закрутится эфир, а это значит будет э, это как его, цунами. И это цунами пойдет. Так, вот он океан, а вот она место землетрясения. Вот оно. Пойдет на северную часть Южной Америки. А на Африку не пойдет. Это так. А сейчас. А потом, э, где-то в конце декабря, э, землетрясение пойдет вот отсюда видно, да? Как она называется? Киргизстан, Казахстан, э, Азербайджан, Грузия мелкими землетрясениями. И через Турцию, и через Турцию там будет более крупные. И закончится в центре Италии. Тоже мелкие под Ватиканом. А когда где через два месяца, э, февраль, может быть, начале, не скорее всего в апреле, потому что в апреле сила притяжения больше. Когда, э, если в апреле и в августе, если самолет взлетает, то он должен больше э, силой подавать на двигатель, чтобы взлететь. Тем более, когда-то я предупреждал, у меня есть видео, следующий Крым, не, следующий Черное море скоро. И через э, месяц, по-моему, разбился самолет, он упал на воду. Опять же, та же причина. И в августе месяце и в апреле сила притяжения больше. Если самолет груженный, особенно Ту-134, он может быть гружен на хвосте, хвост его не занесешь, он просто может плашмя упасть на воду. Ну, что уже и было. Вроде никто и не э, виноват, но это потому, что никто не знает. Нет такой информации в учебниках. А учебники правду не напишут, потому что за это не платят. Вот. И в, в, в, в то следующее время будет э, вот такая штука, когда между плитами ну, э, нижняя пойдет вниз. Это когда э, вот эта вот плита северная будет заходить под э, Азию. Это молодая плита, кстати. Но она хочет уменьшить свою, свой размер, потому что она почти что половину земного шара занимает. А чтобы она уменьшилась, вот эта часть и вот эти две плиты, они должны расшириться. Расшириться, то значит надо расщелить ее, чтобы магма вышла и запломбировала щель. Потом та штука, которая... Это получается на вдохе. Она пломбирует, потом выдох. А, э, вот эта плита заходит под... и так далее. В общем, понятно. Но Э, планета делает это медленно, для того, чтобы сохранить жизни. Потому что человек нужен самой планете, так как он без шерсти. А если он без шерсти, значит он должен овладеть огнем. А если он умеет пользоваться огнем, значит он умеет тушить пожары. Вот, все. Вот первая задача человека – тушить пожары, которые начнутся этим летом. Еще вот интересно – Этим летом будут огненные ураганы, ветер с огнем. Дым на скорости так сжег все в двух странах, в России и в Соединенных Штатах. Ага. И вот когда э, вот здесь, где Индия, то есть это заходит под, и тогда э, индоавстралийская плита идет вверх, к экватору. И э, эта же плита сдвиг, сдвиг Shift Индия. До, может быть, в апреле, скорее всего, надо смотреть на Луну. Кончилось. Сейчас. Когда вот эти э, плиты вот в этом месте э, одна сядет, то выйдет эфир. Это э, волна 5 километров в и тут как раз 5 километров, поднимется вверх, а потом упадет. Вот И накроет Индию. Всю. В смысле всю, не, не всю полностью, а по, по берегу, вот этому берегу всю, всю южную э, Индию. потому что допинг нужен. Привязанный к кофе. Вот кофе, кто придумал назвать его он, что Если кофе это оно. В общем, останавливаюсь на том, что умные люди есть, но в их башке сидит вирус, который называется сопротивление получена по наследству, <clears throat> как хомут, вечно нищеты. Чтобы его избавиться от него, нужно вспомнить, кто такой Архимед, и ввести его в финансовую систему. И все. Идешь куда? На работу? Сколько тебе будут э, платить за эту работу? Не, не, не годится, потому что не хватит, чтобы погасить. А как это увеличить этим рычагов, рычаг Архимеда. У всех прибыли сразу.